subscribe. Kita lagi lebih jelas lagi tentang Suzuki Day 2020 dan juga ada yang ingin kita perkenalkan di Suzuki Day 2020 ini adalah Suzuki XL7. Uriaki, Tokuda. Ya, selamat pagi. Ya, pagi. Selamat datang ya Suzuki Day 2020 di Bali dan juga uh, sekaligus launching ya, New xl 7. Ya, saya sangat terima kasih ya jadi saya mau sampaikan dulu ya sebelum masuk ke Excel 7 ya, saya mau sampaikan dulu yang history Suzuki Pak ya. Jadi kalau secara history Suzuki di Indonesia dari sejak 1970 ya kita baru masuk dan mulai produksi motorcycle ya, sepeda motor ya. Nanti 76 ya kita mulai produksi 24 mobil otomobil juga ya. Jadi sampai sekarang sudah jadi ada beberapa keunggulan yang ditawarkan dari beberapa dari XL7 nanti yang nanti akan teman-teman sekalian lihat pada saat masuk-masuk nanti bisa dilihat di, terima dengan baik di Bali 70 lewat lewat bulan ini ya lewat. mobil baru semangat baru dengan Suzuki XL7 Sobat Otomania dari Denpasar area Renon tanggal 22 Februari di unveiling lah Suzuki SL7 ini sob jadi mobil ini menggunakan mesin 1462 cc dan menghasilkan daya maksimum 104,7 PS serta torsi 138 Nm mobil yang dihargai mulai 245 jutaan nih dari tipe Zeta sampai Alfa ini ada berbagai macam warna ya ada Rising orange black bright khaki prime cool black bare snow dan lain sebagainya nanti juga akan saya update di video detail satu persatu dan juga fitur-fiturnya yang sudah lengkap ya mulai fitur keamanan ABS ada IBD dual airbags isofix hill hold control dan lain sebagainya ini dan menyemarakan kehadiran SL7 di kota Denpasar, PT Sejahtera Indo Bali Trada selaku dealer resmi PT SIS telah menyiapkan berbagai skema penawaran menarik untuk pelanggan seperti gratis suku cadang dan perawatan berkala sampai dengan 50.000 km sob dan juga ada vehicle full gratis tiga kali angsuran juga ada dan juga hadiah langsung iPhone 11 sob jadi bahkan jangka waktunya untuk kredit sampai 7 tahun ini dia pilihan warnanya sap kasih atas waktunya sudah menonton video ini sampai habis. Tunggu video detail dari XL7 ini dan produk Suzuki lainnya. Salam satu aspal.